Ah. unatoka hivi na unitenyesha hela. Sasa nikwambie huku mjini, wacha nikwambie, kuna matatizo mingi sana tena. Sasa nitakula eh? nini? Wacha nikwambie, kwani unafikia pesa mimi naenda kuchuna chuna wizi kwa matawi ati nikuletea hapa? Lazima yeye yaani nibaganishe maisha. Hii corona itatufikisha wapi? Hata unaona eh? Chakula nini? Eh, ah, ah, utajiongeza hata wewe. Kama sio hivyo, wewe sasa tu basi nyenye, babaisha huko nikuje basi sawa eh? hata nashangaa eh? nini nakusumbua wewe ah. naenda basi mwanaume sasa nitakula nini nitafanya vipi nashindwa hasa nifanye nini niko na mwanamke lakini wote nikwambia nasumbua haelewi ndio kabisa ah, sasa sijui nifanye nini Utaniokolea yani kuna form fulani leo uko nayo? Sina kabisa. Hauna ka form? Sina. Yaani wacha nikuambie mimi nishindwe nibagaishe nifanye mpaka lini. Sawa. Lakini leo tuone maana au namna gani. Sawa. Sisi itakubali. Eh. Unaona? Chagu wacha nikuambie. Ukikaa uko na fomu yote eh? sina eh? fomu. Kweli? Kweli. Sawa tu lakini. Eh. Sawa. Lakini tuone namna gani. Habari zenu wazee? Safi. Safi. Eh. Kuna mambo kwa naenda. Kwa naenda huko Kayole. Sasa nimeona manyumba huko, kila nyumba ni kubwa kubwa, hata sijui ni wapi. Eh. Hata siwezi elewa. Kuna chini naona manyumba yote. Sasa wewe wacha nikwambie. Huku kwanza una mask. Unaona hii? Hii utafanya usiku hii. Unafaa kuwa unafaa hivi. Huku ni makubuki kile kidogo utakuliwa pesa. Saa hii. kwanza hii kitu. Hii kitu kwanza uvae hivi. Eh, na uvae vizuri. Wacha nikwambie hiyo sasa. Nakupumua, kupumua. Utapumua poa. Lakini wacha nikwambie. Eh? Hiyo saa hii inauzwa 500 huku sawa na ukikosa hiyo saa hii tu utashikwa na makarau saa hii sawa hiyo nimekwambia kwa hivyo kwanza unafaa unijenge na mia tano mia tano mia tano eh unijenge na mia tano sasa kubaya mm. utashikwa haina shida hiyo mia tano mia tano utashikwa Ah, sasa kwenye kwa niambie nikuelezee wewe sema ni wapi Kayole nimeambiwa ile inaitwa sijui moli sijui oh, sawa e, na kuna oh, ni sawa hapo kwenye umenielezea e, eh, na kuna mama kuna huyo, ma, huyo mama namjua sana huyo eh. nitakupeleka mpaka hapo naweza kutoka hapo sinanijenga lakini kwanza nafaa unijenge niko mbaya sana haina shida wewe ah, kwanza unijenge kwanza unijenge kwanza hmm. namna gani nikienda huko sana huko ni huko nitakuona sawa ah, sawa boss. Sasa ni mtu yake hivyo hivyo na you see. Niumiza mimi nimechoka. Eh, nimeumia. Kia kia. Mtu nimetembea sana mguu. Hii mguu yote hii nasikia ni kama yote. Si mbaya sana. kama ni mbaya, unajaribu mm. kurekebisha. Karibu, kaa Unaishi huku sasa? Eh, karibu huko ni mbali, acha nikwambie. Nimetembea huko kote. Eh. Eh. Kama Juliet hapo. Sasa unaona? Mm. Hapo tembea nimetembea. Vijana wengine wakanidirect wakanionyesha jinsi watu wanaona nimeona nimefika hapo. Mm. Eh, sasa bali Unaona tangu utoke huko, mm. maisha huko imetegemea kabisa. Baba yetu amengojeka hivi hivi, hata hatujaelewa, eh. hatuelewi ni kitu inaitwa kolola, sijui inaitwa kolola, sijui inaitwa nini eh? eh? Amengojeka kika hivi inatoka, eh. tunampea kitambaa hiyo, ina mpaka ikafikia mahali tumkatia blanketi ya kutoa makabasi eh. Sasa eh, hey, sasa tukulienda baba yetu aliuawa. What? Eh, hey. Eh? Acha nikwambie masista, lakini usijali, hiyo ni kitu sisi tumekaa hivi mm. tukakaa tumetulia. Masista, wewe ni sista yangu, sisi tupo, hakuna mradhako ama sista mwingine ameaga, sisi wote tuko. Wewe kenye utafanya utatulia, na sisi tutakaa chini, acheni, utatulia, mambo itakuwa sawa sawa, usijali, usijali, mambo itakuwa sawa. Kwa tukama nani tena eh? yani mimi nikuwa sasa mimi mwenyewe nimemsindikiza akuja kwangu bila dini yako. Hata nini? hata tu nitaomba. Hata nione nani. Hata nione ni nani. Okay, tumeniambia unaniambia sawa? My sister, usilie. Tulia, mambo itakuwa sawa. Kaka, vipi wewe? Eh? Ni nini? Samani, samani kaka. Kwanza kuja kujipajana na wewe. Eh? Mm. Samani kwa pesa pesa tutaongea pesa, pesa iko wapi pesa, pesa yani wewe umeni, umeniambia umeniambia nini ah, umeniambia nini ah, ah, eh pesa nitakupea umeniambia utanipea oh, alafu sasa mimi mwenyewe nimekusindikiza na unakuja kunyemelea mke wangu ah ah unakuja kunyemelea mke wangu najua ni mke wako eh siko najua kama ni mke eh? wako eh jamani mume wangu Huyu ni shemeji yako huyu. Shemeji vipi? Ni shemeji yako. Ah, shemeji yangu? Eh. Sawa. Kaka samani, sasa samani, samani. Kaka nyumbani, pole. Yeah, yeah. Siku anajua, unajua hii mambo bana. Ah, samani, samani karibu nyumbani. Karibu nyumbani. Eh. eh ah, uko aje? Eh, niko poa. Ah, samani, mambo itakula kwangu lakini sawa tu, imekula kwangu lakini. Tutajua namna gani. Eh. Haya, sawa. Pole. Ndio mimi niko gumu. Corona imetuweza. Tena hata sasa mimi kwa mfuko sina kitu. Eh? Kumbe ile siku utakavyoenda uchi, utakaokutana na mkeo mkweo eh? Sijajua maana yani, hii maisha imekuwa ngumu, sijui tafanyaje, utakula nini na hii corona, hakuna kutoka, hakuna kurudi. Ah, imeniweza imeniweza jamani, shemeji, kwani bora sijajua hiyo shemeji muda yote ah, inaweza kuwa ni kweli ama nini? Tena ameleta matatizo, mara amekufa, mara nini, pesa sina, ah, sijui, ah, maisha tu.